хотів би залізти. Ні, в нього, в нього. Де не можна ні залізти, ні тім, бо віч нього. Готовищі аеропорту Антонки в районі е, Гостомеля. Стіна пам'яті полеглих захисників України російсько-українській війні. Можна. чем я. звідки ти дивишся. гривен это сколько? 40 копеек. Вот это стоит 80 копеек. Глаз ну, алмаз. Катя, а что ты? Заплыла. Восемь, да ладно, Владимир с хрестом. Пішохідний міст, куди я на велосипедом ніяк не міг попасти. Я отсюда на велик спукався тому там їхав, там до фонтана треба дойти. Там ми зараз теж підемо так.